ころにいるはず <laughs> えっとですねなんか今日は急遽収録ってことでえ何やるの何やるんですか本当に冬季休暇で公開が追いつかない <laughs> わああれですよねあの他の VTuber さんがこう年越し配信とかカウントダウンとか逆か順番逆だけどカウントダウン 確かし配信とかやってる、ま、時にね、まあ、がっつり休んでま <laughs> したからまあ、そうですよね。あの、んイルハートチームはホワイト志向 <laughs> まあ、そうですね。それでいいですよ。私のチームはホワイト志向。はい。おだから、1分でできる犬の宇宙人のモノマネか愛の哲学を語るかどちらか選んで って <laughs> っちもやりたくね愛とはですねまあなんて言うんだろうななんかこうよくなんか綺麗なドラマとか小説とかでこう無償の愛とか永遠の愛とかを語り継がれているじゃないですかまあねイルハートに言わせてみればまあそんなものはないかなって思うんですよねっていうのもやっぱりなんだろうななんあの 形とか口にしないと伝わらないことっていっぱいあるじゃないですか。なんて言ったら分かりやすい例えばじゃあすごく綺麗な宝石を買いましたと綺麗な宝石を買ってきたとするじゃないですかでもやっぱりさ買ってきた最初の頃ってわあすごい綺麗だなーとか素敵って思うじゃないですかねなんかこうあえいつつけていこうかなとかどこにつけていこうかなとかでもやっぱ見てるだけでさテンション上がったりとかこういい気分になったりとかねするじゃないですか まあ、男の人で言ったらフィギュアとかもそうなのかなって思うんですけどなんかやっぱりこう時間が経つにつれて、まあ、最初に感じていたその素敵だなとかなんかいいかっこいいなとか可愛いな好きだなっていう気持ちって、まあ、まあねなくなるとは言わないまでも、まあ、多少薄れていくっていうか、まあ、そのそのものがあることがなんかこう自分の中に自分の日常にとっても自分の日常になっていくって 自分のも当たり前のものに、ね、なっていくっていうなっていくっていうねところもあると思うんですもうやっぱりね、まあ、その最初の頃に感じたその気持ち愛をですね感じ続けて生きていくのがもちろんまあ自分も幸せだし、まあ、宝石とか、まあ、フィギュアにとっても一番嬉しいことだと思うんですよね。ってなるとやっぱりそのずっとその愛を持ち続けるためにはやっぱりどっちもね努力が 必要だと思うんですよね別にあもうあれを好きでいなきゃいけないとかそういうわけじゃないんだけど何て言うんだろうな例えば例えばねじゃあイルハートとみんなだとしたらじゃあイルハートはみんなをね <clears throat> みんなにもっと好きになってもらえるためにじゃあ動画を出したりとか生放送やったりとか Twitter でなんかみんなに話しかけてみたりとかねなんかこっちからもいろいろ発信していってでまあ ねみんなもうその分さ何か反応くれたりとかさしてなんかこうなんなんなんていうのギブアンドテイクっていうんですか <laughs> っていうかなんかまあお互いにさその何かしらのアクションを起こし続けていかないとなんかその気持ちを持ち続けることって難しいと思うんですよねだからまあ何て言うんだろうだって色ともさまあこうやってバーチャル YouTuber として活動しているわけですけれども やっぱりさその例えばツイッターで何か書いたりとかでもさこう見てはくれイろハタのツイートを見てはくれているけど例えばじゃあ何にも「いいね」とかなんかリプとかもないないっていうかしてくれないってなるとイろハタもやっぱり気づきにくいんですよね。何なんかイろハタのことを見て何を思ってくれたんだろうとか何か感じてくれたのかなっていうことをやっぱり何かしらみんな思ってくれてると何かしらを感じてくれてるとは思うんだけどやっぱり私には全部は伝わらないわけじゃないです。 だからこう伝えてほしい <laughs> 何の話だしてるんですけど <laughs> まあ、何が言いたいかっていうとまあ私の好きなものは肉と練乳とタピオカとまあその次ぐらいにあのリスナーのみんなが好きです <laughs> なのでなんだろうなまあ、まあ、肉は肉に関しては私無償の愛なんですけど待ってなんかさほんとさ多少でいいから台本用意しといてくれないかな <laughs> なんですけれどもねまあまとめてまとめて言うとイルハートみんなにもっともっとねこれからもずっと好きでいてもらえるようにあなんかねまあ私もなんか今の現状に満足しないでこうみんなにもっともっと好きになってもらえるようなねいろんなことをしていきたいなって思うのでこうみんなもね例えば何かしら声をかけてくれたりとかさこうなんかいルハートに対してこうみんなの気持ちラブをですね伝えてくれたらすごく嬉しいなって思いますこんな感じですかね えっと、まあ、そんな感じでですかね。もう、なんか、楽屋裏さえもない。なんかま <laughs> あ、動画出さないよりはマシっしょみたいなテンションの、本当に、本当に台本真っ白なんだよ愛について語ってくださいみたいな ですけどねまあこれからねこの、まあ、さっきもちょっと話したけどみんなにこうもっともっと好きになってもらえるようにねこう生放送とかねいろんな企画とかも準備をしているのでぜひお楽しみください <laughs> ということでこれ何回なんだろうねということでありがとうございました。